ICOM va néixer a principis de 2014 com un portal relacionat amb les noves tecnologies, internet, xarxes socials i l'entreteniment 2.0 en català, com que totes les notícies del perfil eren aleshores poc especialitzades. En pocs mesos ens hem consolidat com a referència, sumant altres blogs relacionats, diverses col·laboracions en televisió i ràdio, amb 50.000 seguidors a xarxes socials, creant una estructura pròpia de redacció i amb un projecte engrescador a llarg termini. El nostre objectiu és crear un contingut fins ara inexistent en català i promocionar la llengua en l'àmbit digital, posant de manifest les mancances que encara tenim com a país i donant a conèixer idees i campanyes del món virtual. És per això que el domini.cat no és només un avantatge, sinó la nostra raó de ser. El cas d'èxit és la Fundació.cat, amb qui ja hem col·laborat en diverses accions.